قصيدة سكون الليل للشاعرة دكتورة أمل العرب حين خيم سكون الليل على الغيوم حين خيم سكون الليل على الغيوم وهطل ضوء القمر على ظلام الشجون حين خيم سكون الليل على الغيوم وهطل ضوء القمر على ظلام الشجون وملأت كأسات الدموع من أنهار العيون وملأت كأسات الدموع من أنهار العيون وأعلنت الشمس وأعلنت الشمس عن ساعة الغروب وأعلنت الشمس عن ساعة الغروب هنا هنا هبت الأشواق من غيبات النوم هنا هبت الأشواق من غيبات النوم وسكنت اللهفة فوق الجفون هنا هبت الأشواق من غيبات النوم وسكنت اللهفة فوق الجفون وناديت عليك وناديت عليك من خلف أوتار القلوب وناديت عليك من خلف أوتار القلوب وفتحت ملفات الذكرى ألتمس الحطوب وناديت عليك من خلف أوتار القلوب وفتحت ملفات الذكرى التمس الحضور اقرا في سوره اقرا في سوره محفوظه بين البحور اقرا في سوره محفوظه بين البحور واشارك بدر الليل واشارك بدر الليل بحثا عنك في مجرات الكون واشارك بدر الليل بحثا عنك في مجرات الكون وأركض مع الرياح وأركض مع الرياح على طبول النجوم وأركض مع الرياح على طبول النجوم وأكتب لك رسائل العشق وأكتب لك رسائل العشق بمدد الدم المزروع بين الضلوع وأكتب لك رسائل العشق بمدد الدم المزروع بين الضلوع تعال تعال نمزق ملفات الفراق تعال نمزق ملفات الفراق ونحرق بحبنا سجلات العذاب تعال نمزق ملفات الفراق ونحرق بحبنا سجلات العذاب مع تحيات دكتورة أمل العرب